Я могу вам чем-то помочь? Да, мне нужна пробка. Ну, этого мы не держим. Зато вчера завезли партию изделий номер два. Пройдите в примерочную. Если не сможете надеть, я помогу. Яблоки да на тарелочке Явно глаза обожающие Фанаты под ноги штабельком Жадно, злорадно, сапожком Топчет, топчет, топчет Топчет, топчет, топчет Только труха под ногами теперь мыслей и мечты потерь Глянула вдруг, смотрит вокруг Лишь пустыня, пустыня вокруг Топчет, топчет, топчет Топчет, топчет дверку закроешь, по столу ищешь, рукою берешь, пробку, пробку, пробку, пробку. Не на дороге и не шоссе даже не в ухе. Надо тащить. В лес мы попали, всю сорвали, дерево видим, всю сорвали, кроткого иду, всю содрали, за корочку взялись, всю сорвали. Пробку!